Merhaba, bu video Salesforce.com deneme sürümü üzerinde Lightning arayüzü kullanılarak hazırlanmıştır. Firmanızın kullanmış olduğu lisans türleri, yapılan özelleştirmeler ve kullandığınız arayüzün Lightning ya da Salesforce klasik olmasına bağlı olarak ekran görüntüleri farklılık gösterebilir. Bu videonun konusu kullanıcı dili değiştirmedir. Profil fotoğrafınıza tıklayarak Settings linkini seçiniz sol menüden Language and Time Zone seçeneğini seçebilir ya da arama kutucuğuna Language yazarak bu seçeneğe erişebilirsiniz. Tercih ettiğiniz dili listeden seçerek yaptığınız değişiklikleri kaydediniz. İzlediğiniz için teşekkürler.